明けましておめでとうってフランス語でどう言えばいいんですかそれでは早速始めましょう明けましておめでとうございますっていうのはフランス語で Bonne année ですでも誰かに言われたらなんて答えればいいんですか Bonne année Bonne année Bonne année Merci Bonne année à toi aussi Bonne année Merci à toi aussi どうなにあとは、ボナニを言った後、みんないつも何言いますかフランスでは、相手のために何かいいことを願います。例えば、お金、健康、仕事を見つけるように、卒業できるように、スポーツをできるように、っていうのを願うんですけど、フランス語でこんな風に言います。ボナニー、サンテ、リシェス、ボナー、えボナニー、え、シュート、ラサンテ。ボナニー、サンテ、アモー。ボナニー、え、サンテ、パデピエ。 これですね、お父さんの冗談って言うんですけど、s a n っていうのは健康という意味ですけど、匂うと同じように聞こえますので、足で匂わないでください。っていう冗談ですけど、 <laughs> まあ、まあ、多分みんなが言ってたら許すんですけど、ジョーンがそんなこと言ったらまあ、そうですね、お父さんの冗談、ダッジョーですよね。 <laughs> 明けましておめでとう言って、いいことを願ってから、 les nouvelles résolutions. Yoku alors dis-moi, quelles sont tes nouvelles résolutions Quelles sont tes nouvelles résolutions Toka, alors, tu as de nouvelles résolutions Tu as de nouvelles résolutions Tu as de nouvelles résolutions pour cette année

Cette année, j'ai décidé de trouver un nouveau travail. Cette année, j'ai décidé d'apprendre à nager. Cette année, j'ai décidé de faire un saut en parachute. Cette année, j'ai décidé de prendre de bonnes habitudes. Et vous, quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année Dites-le moi en commentaire. À bientôt